हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहां पे देख सकते हैं ये जो इंटरफेस खुला हुआ है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है और यहां पर ब्लैंक डेटाबेस पे करते हैं क्लिक क्या सीखने वाले क्या खास है आज के इस एक्सेस के वीडियो में अभी आपको बताता हूं क्रिएट पे क्लिक करते हैं जब भी हम परसेंटेज कैलकुलेट करने जाते हैं तो सही से परसेंटेज कैलकुलेट होता नहीं है प्रॉब्लम यहां पे है तो चलिए आइए समझते हैं कि क्यों नहीं होता है तो यहां पर आए टेबल 1 ही रखते हैं और यहां पर आईडी आ रही है चलिए आईडी रखते हैं यहां पर एक फील्ड डाल देता हूं मैं नंबर ठीक है तो ये नंबर रख लिया हमने और यहाँ पर परसेंटेज हमें देना है तो यहाँ पे P E R C E N T A G E ये लिख दिया परसेंटेज ओके यहाँ पर हम इसको नंबर रखेंगे ठीक है तो ये चीज़ आपको नंबर रखनी है और यहाँ पर इसको भी नंबर रख लीजिए ठीक है अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपको डेसिमल भी वैल्यू देनी है तो यहाँ पर आपको डेसिमल के लिए डबल बनाना पड़ेगा इसको तो ये डबल बना लीजिए और अगर किसी भी नंबर का हम कितना परसेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ कैल्क नाम से एक फील्ड देता हूँ कैलकुलेट नाम से कैलकुलेट दे दिया और यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2016 यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए यहाँ पे कैलकुलेटेड डेटा टाइप हमें मिल जाएगा और लियर वर्जन्स में भी मिल जाएगा लेकिन इसके पहले के वर्जन्स में शायद ना मिले तो don't be worry about it आप क्रिएट पे जाके क्वेरी डिज़ाइन पे जाके सेम काम कर सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है अब यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे मैं एक फील्ड ले लेता हूँ नंबर ये नंबर एक फील्ड ले लिया हमने और नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे हंड्रेड यहाँ पे नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज का तो ये परसेंटेज कर दिया हमने और अपॉन हंड्रेड कर देंगे ठीक है ये देखिए अपॉन हंड्रेड कर दिया ओके तो ये हमारा परसेंटेज कैलकुलेट हो जाता है इससे तो अभी देखते हैं यहाँ पर रिजल्ट क्या आता है तो ये हमारा परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा लेकिन अब क्या ये सही कैलकुलेट होकर आया है यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे लिखा मैंने लाइक फाइव हंड्रेड ठीक है अब फाइव का सिक्स हमको कैलकुलेट करना है तो 500 का 6 क्या 30 ही होगा ये चाहते नहीं है ये आ तो सही गया है लेकिन अगर मैं यहाँ पे 6 लिखने की कोशिश करता हूँ ये देखिए ये 6 जैसे ही हम लिखते हैं तो यहाँ पे ये पॉइंट थ्री बन जाता है ठीक है अब और ये चीज जो है ये देखिए ये किस तरीके से आ जा रहा है तो यहाँ पर प्रॉब्लम है यहाँ पे सिक्स परसेंट लिखे तो सिक्स परसेंट हो, हो जाए और बाकी का रिजल्ट जो है उसी के हिसाब से आए ये हम चाहते हैं तो आपको करना क्या है जब आप ये डेटा टाइप डिजाइन करेंगे डेटा टाइप इस तरीके से लेंगे तो उसी समय आपको ये जो परसेंटेज वाला है यहां पर आकर के और इसे फॉर्मेट बना देना होगा परसेंटेज तो यहाँ से बस आप इसको परसेंटेज बना दीजिए आपका काम हो जाएगा यहां पर जाइए और बस यस कर दीजिए अब यहाँ पर देखेंगे कि सिक्स परसेंट यहाँ पे आ रहा है लेकिन यहाँ पे अभी रिजल्ट हमारा उस तरीके से नहीं आ रहा है जिस तरीके से हमें चाहिए तो एक बार चलते हैं कैलकुलेटेड डेटा टाइप में जो हमने कैलकुलेट किया है उसको एक बार देखते हैं उसको एक बार एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है ठीक है तो ये परसेंटेज जो फील्ड दिया है हमने वो बिल्कुल सही है और ये जो अपॉन हंड्रेड है अब आप इसको हटा दीजिए ठीक है और बस इसी को रखिए ओके कर दीजिए और यहाँ से व्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ से यस कर दीजिए तो अभी आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सही सही कैलकुलेट होकर आ रहा है इसी तरीके से अगर मान लीजिए 100 का आपको कैलकुलेट करना हो दो परसेंट तो कितना होगा तो यहाँ दो रुपये हो जाएगा दो आ जाएगा यहाँ पे सिंपली ठीक है इसी तरह से मान लीजिए 1200 का कैलकुलेट करना हो आपको पाँच दशमलव पाँच परसेंट तो यहाँ पे 5.5 लिखिए परसेंटेज अपने आप आएगा और ये छाछट आ जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी नंबर का परसेंटेज इस सॉफ्टवेयर से बहुत ही आसानी के साथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं सकते हैं ये बहुत ईजी है आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी कि परसेंटेज वाले साइन के साथ कैसे कैलकुलेट करना है तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें thank you for watching this video